Yaani mimi mwenzio gari da express nilikuwa napanda bure Tanga kuja Dar es Salaam. Yaani nataka onda ananiuliza. Umenielewa ushirikina? Yaani ninakumbuka mimi unanishika hela unapanda angalia. Ah, nasikia yangu. Naangalia hela zote za kwangu. Ah. Ah, yaani furaha imezidi. Nachukua pesa zangu na bwana naweka namna hii. Jamaa wangu anambia hizo hela za kwako hizo. Hizo ni za kwako. Wala usiwe na wasiwasi. Nataka kuchukua panga. Sababu bwana sikiliza blaza. Mimi usiniue nitakupa siri yani mdogo wako wewe, baba moja mama moja. Mke wangu ndo alikuwa kalala na mimba mm. mm. ana mimba amelala, kumbe mimi napigana kule, wawili wameingia huku ndani wakampasua mimba Pole brother, pole. Pole. Baba,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 Salama, hongera kwa majukumu. Eh bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sijui wewe. Mimi niko vizuri. Kwa majina ni nani? Mimi bwana naitwa bwana Kutikavu, kuanguka si ajabu. Kuti? Kutikavu, kuanguka si ajabu. Hayo ndio majina yako kamili? Hayo ndio majina yangu kamili. Nina sababu za kuzungumza hivyo. Wazazi wangu walinigea majina kwamba Kondo Mwalimu Ramadhani. Mm. Lakini sasa nilipomaliza elimu yangu ya shule ya msingi, mm. nikawa mwanamichezo wa mbio za baiskeli. Mm. Tena nikawa mwanamichezo mkubwa tu. Sasa mm. ndipo nilipokuwa ninaonyesha ule umaarufu wangu katika ile michezo mm. basi wakanibadilisha jina kwa sababu kulikuwa na magari yanakimbia sana yanatoka Dar es Salaam yanaelekea Msata mm. Bagamoyo hiyo mm. basi watu wakasema huyu jamaa anakimbia kama kutikavu Mm. Sasa kile kitendo cha kunivumisha vile, basi jamii wote kila nikipita na baskeli e eh, bwana kutikavu yule mm. basi ndipo nilipopata majina hayo mpaka hii leo nimeingia kwenye biashara nikawa tajiri, jina ndio hilo mm. mpaka hivi wazungu wanasema maisha go and return. Mpaka sasa hivi niko hali hii, lakini jina ninatumia hilo la kutikavu kwangu kasi ajabu mm. mm. tuweze kuifahamu historia ya kutikavu kuanzia <clears throat> kuzaliwa, kukua mpaka kwenye utajiri, kwa sababu vijana wengi na kila mtu ni ndoto ya kila mtu kuwa tajiri tuweze uweze kuipata historia yako kuanzia kwenye familia ya kuzaliwa, mtoto wangapi na nini kielimu, mpaka kwenye safari ya utajiri pamoja na yote uliyoyapitia. Eh, bwana mimi katika kuzaliwa mtoto wa sita. Mm. Sisi watoto tulikuwa kumi na mbili kwa baba yetu. Mm. Isipokuwa baba yetu bahati mbaya amefariki lakini mama yupo. Mm. Eh, nimezaliwa mkoani wilaya ya Kibaha mkoa wa Pwani. Mm. Kijiji kimoja kinaitwa Kipangege. Mm. Mpakani mwa wilaya ya Kibaha na Kisarawe. Mm. Ndio nyumbani kabisa. Huku Dar es Salaam nimekuja kama kutafuta maisha. Sasa mm. shule ile tumemaliza elimu ya msingi 83 mm. ikabidi mimi nijiendeleze na shughuli zetu za pale pale kuuzauza machungwa. Mm. Lakini katika kuuzauza machungwa siku moja ikapatikana bahati mbaya, samahani, namzungumzia mtu ambaye amefariki. Mm. Ndio maana mpaka leo mimi nikimwona mtu amekunywa pombe sitaki hata kukaa naye karibu. Mm. Marehemu baba amekunywa pombe mida ya jioni kama kwenye saa kumi na mbili. Mm. Amekuja pale na kwambia analeta fujo. Mm. Anasema humu ndani akai mtu. Mm. Maneno haya anazungumza, anamzungumzia mama. Mm. Mama yuko nyumba kubwa ambaye ndio nyumba wanakaa wao. Sisi tunakaa kwenye banda. mm. Sasa mm. Napomzungumzia mama saa hizi jioni saa kumi na mbili atoke nje, yeye yeah, afunge mlango ingie ndani. Mama atakaa vipi? Mm. Nikamwambia bi mkubwa asirudi huko kwenye banda letu ili ujikujipumzisha ulale. Mm. Bwana kumbe ile ilikuwa kosa. Mm. Baba amelewa anakuambia kaanza kuzungumza. Wewe unatembea na mamako. mm wewe unatembea na mamako, nakwambia baba kachukua jiti hata kunipiga. Mm. Kina dada wakanizuia, wakanichukua, wakanipeleka ndani. Asubuhi yake tukajua pombe ile ilikuwa jana. Baba anasema sikutaki hata kukuona. Nani? Baba. Anamwambia nani? Ananiambia mimi. Kwamba wewe unatembea na mamako, sikuhitaji hata kukuona hapa. Mm. Kwa hiyo katafute mji wako babangu mzazi, na ndio maana anasema nikimwona mtu kanywa pombe mm. yani sitaki hata kumuona machoni kwangu wala kuwa na ujamaa naye mm -hmm. Nasema mzee kazungumza kwa ajili ya pombe, na asubuhi pombe haijamtoka, narudia tena mm. Basi mimi nilipotoka pale nikaona hata sina pa kwenda mm. Nitakwenda wapi? Nende kwa mama kwao alikozaliwa Mm. Nikatoka pale kijiji kimoja kinaitwa Ruvu Station. Mm. Nilipofika kule bwana Mwenyezi Mungu <laughs> ndio yale yale wanaosema chura ukimpiga teke umemwongezea hatua. Mm. Kufika kule bwana nakuta machungwa mali. Mm. Yaani kila ninapopita unaambiwa machungwa watu wanagombea. Ah, mbona kule nyumbani machungwa mengi? Mm. Huku watu machungwa wananunua na tena mpaka wanagombea. Mm. Nikaanza kuwauliza watu wakaniambia hapa ukileta machungwa usisikie. Nikaona ah, mimi bado ninalala tu kesho ninayofuata. Basi asubuhi mimi nikapanda treni kipindi kile shilingi 30 treni ya Tanga ile. Mm. Nikatemka kijiji kimoja kinaitwa Soga ndio maeneo ya nyumbani. Mm. Nikaenda kwa mzee mmoja anaitwa mzee Asala, nikamwelezea bwana nataka mchungwa mzima, akanambia ah bwana ushi 300. Mm. Mia tatu mchungwa mzima kukodi eh? Basi mimi bwana saa zile hela ninayo ile mia tatu nikatoa. Mm. Basi nikatungua michungwa na marafiki zangu wale tuliosoma nao, tukabeba kwenye viroba na kwambia tunapeleka soga kwenye stesheni. Mm. Ah, bahati nzuri jioni bwana train imeingia. Kufika train pale bwana wakanisaidia wale bwana kuingiza kwenye train ya Tanga. Mm. Ah, oh, mimi naondoka zangu Ruvu, wenzangu wanarudi nyumbani. Eh, bwana nafika mle ndani ya train. Mm. Yaani unaambiwa kuniona na machungwa watu kama nimeingia na alimasi Mm. Alafu sasa mimi Mungu alinijalia mdomo yani kauli. Sisi tunajua wazalamo. Mm. Fika mule nikasema bwana haya machungwa yoyote atakayekula akikuta mbegu asilipe. Mm. Umeona bwana? Ah bwana nikaba Mungu na mtume nakwambia. Eh, mtu ale. Yaani nunua hata matano au kumi. Ukikuta mbegu ulipi. Basi nakwambia bewa zima. Yaani behewa ni chumba kile cha treni. Mm. Nakwambia kila mwenyewe unaambia kila kama asali. Eh, bana nipe matano, nipe sita, nipe matano, nipe sita. Mimi nakwambia ninachukua pesa na ikafukoni Eh? Mbegu. Mbegu ukikuta mbegu mle kwenye chungwa usilipe. Mm-hmm. Unaona watu sasa wanakazana kununua, mtu kachukua kumi anakata, amna hata mbegu, amna hata mbegu, naambiwa yale machungwa hakuna kabisa hata moja. yaani ukikuta moja chungwa usilipe. Mm. Umeona bwana, rafiki yangu mpaka wazungu nakwambia, Wedinam hiyo song hiyo vile good. Sasa wanavyozungumza mimi sielewi, ila ninawasikia watu ah, bwana, umaji sema huyo maji ya nani? Mm. Kumbe umaji wananiuliza bei Ah, basi kutoka tunaenda hivyo hivyo mkanda mkanda, wazungu na kwamba wanachukua wanaoja namna hiyo, wakifanya namna hiyo, mwanangu hakuna hata mbegu, mtu aamini. Nipe 20 eh, bwana, kuja kufika ninafika Ruvu mm. nilikuwa na viroba kama vinane na viroba vitatu mm. Eh, bwana, ndo nikaanza utajiri, nikasema hii kumbe vile nyumbani kule ninasoma mimi ninaangalia hela kwa baba, kumbe hela ndivyo inavyopatikana. Mm. Nikashuka na viroba vangu, nafika pale mtaani, kila mtu kuyaona machungwa Eh bwana umeleta chungwa? Nikamwambia ndio, kuliangalia chungwa. Eh bwana linaonekana machoni machungwa mazuri kwe. Kamba haya nyumbani kabisa sio ya kubadi, haya ya, ya kizamani. Na alafu ninakupa guarantee. Ukila chungwa ukikuta mbegu silipe. Watu ah, una Mungu pia nani? Eh ayakata, anamenya anakata ndugu yangu hata mbegu hakuna. Basi watu wanashindana kununua, huyu kanunua saba, huyu kanunua nane. Mpaka inafika saa mbili kwa saa kumi na mbili. Mpaka saa mbili usiku naomba viroba vitatu sina. Naangalia hela chekwa. Sema ah, mimi silali. Usiku naondoka. E bwana, usiku imeingia gusi, treni fulani za mizigo. Mimi nikapanda, nikaja nikashuka Soga. Soga pale pale kuna ndugu zangu wa ukoo hadi Kubu, nikaenda nikalala. Nilipolala asubuhi mimi nakwambia na miguu. Bwana mimi nilikuwa bingwa kutembea kwa miguu, sione sasa hivi maisha tu bwana. Sisi tunatembea kwa miguu hata mwendo wa masaa mawili, ndio tushazoea. Natembea mpaka kule. Kufika kwa ule mzee, mzee ya sala E eh, bwana vipi bwana? Sasa nimefuata tena machungwa yale yamekwisha mbea, yamekwisha. Ah, e bwana rafiki yangu, sasa nina mchungwa au ni kwa nina ufuga tu, watu wameutaka nimewanyima. Nataka nikupe. Sasa ndo anatoa ile siri, anasema wewe unaambiwa ukila hata mbegu hakuna, hajui hata yale alionipa pia mbegu hayana. Kaona bwana, unasema kweli, sema Mungu na mtume anakuambia twende huko uani, ananiingiza uani huko kwake E bwana, hayo machungwa kwa sura peke yake ukiona unasema yani, kama ulikuwa unataka 10 utamwambia nipe 20. Bwana, mimi tukakubaliana vile vile shilingi 300 nikampa mzee, nikaambia vijana rafiki zangu wale wale, nakwambia kwambia machungwa yamekwisha la wako juu, nakwambia kama nyani, wao wanatungua, wanarusha, mimi daka mimi daka Mimi zamani si nilikuwa kipa mpira hii ya chandimu, nilikuwa mdakaji mzuri. Kwa hiyo pale kwenye machungwa mzuri mzee daka kama mchezo, nadaka na ikachini, daka na ikachini. Mm. Ah, kuja kushtuka mwanangu, roba kama kumi mm. tumejaza kwa shilingi 300 mm. tukaanza kubeba, na kumwambia mwenzangu kiroba, mwenzangu kiroba, tupo kama watu sita tunapeleka soga. Jioni mimi nikaingia kwenye treni vile vile, nakwambia kufika katika treni mida saa kumi na mbili nakwambia natangaza, jamani yoyote abiria, mwanamke mwanamume, umenua chungwa kwangu mimi kutikavu yani umekuta mbegu si ruhusa kulipa, hata kama ulichukua ishirini yote ulipi. Watu waamini bwana, walinunua machungwa, walinunua machungwa. Nataka kuteremka Ruvu, askari ananiita wewe, kijana eh? unataka kuteremka eh? Kwa nini? Kama hapana, mimi naishi hapa. Asema hapana, usiishi hapa, twende zetu Mkaramo bwana, tiketi sina. Sema mimi nitakusaidia. Hawezi kuja askari wote kukamanda wakati mimi nipo na mimi ndio askari wa ile bewa. sawa bwana, mimi ndio naiwa nchi ya Tanga sasa bwana, ninakwenda nauza machungwa yale mpaka Mkalamu, nakwambia machungwa nimemaliza. Nikashuka Mkalamu, nashuka Mkalamu, ninauliza pale, jamani, hapa kuna biashara gani? Nasema vijana wenzi wote wana askari yule hakuwa na maneno, tumeagana vizuri na machungwa yake aliokuwepo nimempa yule bwana, akajisikia raha, sema tutaona wiki ijayo. Nikamwambia sawa mm. Bwana, mimi ninateremka Mkalamu, sipajui, hakuna mtu anayenijua Tanga hiyo Tanga hiyo. Nafika pale Mkalamu, ninauliza ngapi baada ya machungwa kuisha? Eh bwana, pale nina hela, lakini hata kuhesabu naona kama nitaibiwa, kwa sababu zamani uaminifu ulikuwa mdogo mm. Basi mimi imenyamaza. Ninauliza sema hapa vijana wenzio wote wananua mihogo wanapeleka Ruvu stesheni. Ruvu stesheni ndio pale nilipokuwa napeleka mimi machungwa, na kweli miogo ya Mkaramo Tanga ninaionaga ikifika kule alimasi mm. Jamani, mimi nitaipataje? Sema lo, twende tukupeleke asubuhi yote. tena tukapelekwa kwenye miogo kwamba tukachimba miogo kule roba karibu 15 mm. nakwambia tukaja pale stesheni tukakaa treni imeingia wakanisaidia kupakia watu wa kule wana umoja hawana roho za chuki ingekuwa kama uko nyumbani atakunibia angenibia mm. pandisha ndani ya treni askari kuniona tunakwambia anijui wala nini anasaidia saidia miogo kwa natafuna huko inamtoka mdomoni na kwambia ngamba leo unao miogo mingine anapandisha kwambia anatafuna basi kwanza pandisha tuweke kama kutafuna si utatafuna sasa kumwambia na yule ndio askari mshaka kama nitaharibu mm. nakwambia na, na pamoja na mwogo natafuna mwogo mtamko kweli mbichi mbichi, nakwambia ukitafuna kama meno yako mabovu utafuni Mm. Basi nakwambia tumepandisha mle kufika mle, nakwambia kumbe na maskari wengi walikuwa wamelala, kuja kuamka kuona mwogo tu kwa kila mtu namna namna mna au njaa namna mnao mwogo umekuja leo. Haya, tafuneni roba karibu 15 hata ukitafuna utamaliza kiroba. Mm. Basi cheche cheche, treni nakwenda treni nakwenda, kwambia elfu ishirini nimeteremka. Haya, nikaapa ila nashusha mizigo, nakwambia Ruvu pale wananisaidia hii eh? Bwana Kuti kaingia na mihogo. Nakwambia poromosha promosha, promosha. Sasa zamani pale palikuwa na mikokoteni. Tukapandisha ndani ya mikokoteni na kwambia tukafika Ruvu station pale sokoni. Kuniona na mihogo kumbe pale watu wote ushamaliza muhogo. Hakuna hata mtu mwenye muhogo. Yaani muhogo ndo ninao mimi. Bwana we ndo naanza kuijua hela hata ile ya machungwa cha mtoto mm. yani mwogo namwambia mtu ushingi mia tatu mmoja ananipa hasemi kitu cha aina yote yani anafurahi bwana nilipiga kazi kuanzia ile asubuhi tulivyoteremsha mpaka kipindi cha saa nane roba kumi na tano sina mm. e bwana hela imejaa ah, sasa hapa mimi nifanyeje mona najiuliza sasa nikasema mimi sasa hapa tena kwenye miogo siendi kwanza kule mbali mimi hapa la muhimu naende zangu Dar es Salaam kanunue baskeli. Kipindi hicho baskeli ndio nyingi, tena ukiwa na baskeli unaonekana kama tajiri, kama umenunua gari. Umeona? Nikampata rafiki yangu mmoja kumuuliza, akanambia da, baskeli zinanunuliwa mjini. Mjini eh, wapi? Kariakoo kuna sehemu kunaitwa Skita, Kidongo Chekundu mm. bana, twende twende bwana. Tukapanda treni mpaka Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam huku Shauri Moyo tukateremka tukaenda kwambia nkazi kuta baskeli bei gani elfu ishirini na nane mm. oh, mi kuhesabu hela ninazo nyingi elfu ishirini na nane nikatoa na zingine nimebaki nazo nikaichukua baskeli yangu nikaipandisha kwenye dcm inayokwenda mlandizi nikashuka naye mlandizi ndio kule kwa mama yangu nakwenda ruvu nikopelekaga machungwa mm. nikaingia na baskeli kufika kule baskeli watu kuniona ah, bwana Kutikavu, eh, baskeli sasa uiandike Kutikavu, kwa sababu ulikuwa unaendesha baskeli, tunakuita Kutikavu, kwa baskeli sio yako, sasa uiandike. Ambia sawa. Basi kapeleka kwa fundi, wakaitengeneza tengeneza, akaandika kava nyuma Kutikavu kuanguka si ajabu. Kila ninapopita Kutikavu kuanguka si ajabu. Basi bwana pale sasa nikaanza kuwa transporter, kazi yangu kubeba mizigo madukani mzigo ninautoa pale wa mpunga gunia zima napeleka Mlandizi, nauli yangu napewa shilingi 400. Ukirudi unarudi na kiroba cha unga, ukirusha pale 400, yani 800 kwa siku ninaipata. Kipindi hicho mwaka 84 shilingi 800 nyingi sana tena nyingi sana tena, ninapewa oda kesho tena kesho, yani naambiwa ndani, umeona mpunga wote nataka ubebe wewe upeleke Mlandizi. Bwana, mimi nimepiga kazi nimepiga kazi pale miezi yangu kama mpaka mwaka tisini na mbili nimeachana na baskeli sasa sasa nimefanyaje? Unajua, mimi nimetoka kule na basikeli yangu nikaja huko nyumbani, kipindi hicho baba yuko hai. Kufika pale, baba vipi, safi, kwema, kwema, hapa vipi, kuna habari gani? Nasema la, hapa kwema. Nasikiliza gari, ah, baba, gari ya nani? Sema he, eh, si rafiki zako wale walikuwa na watuma machungwa kubebee, wenzao wafanya biashara mkaa sasa hivi wanapeleka mjini. Nani mbegu huyo? Ah bwana, sema lo Nenda kaangalie nikaona ngoja nenda. Nafika pale kuniona ah, kondo vipi safi visa. Nua mkaa wewe, si una hela wewe? Nua mkaa. Akaba una hela, una hela. Ah, mkao una hela, una hela kama mimi bwana, basikeli nishaendesha sana, mingia kwenye mashindano nini, nishachoka. Tunakusikia bingwa mbio za basikeli Nikamwambia ndio, hata bingwa wa taifa mimi na Shidiali kutoka Buguruni nishamshinda mimi. Jamaa mmoja katoka Uganda kaja hapa mpaka Karia, kaja na basikeli sports, imekuja na ndege. alipofika hapa tumekimbizana kutoka Mlandizi mpaka Mboga kwenda na kurudi, wazungu wanasema go and return. Karia yeye kama mtu wa pili, mimi wa kwanza wakati ya basikeli yake ndio ya michezo sports, mimi hii Phoenix kalia pewa zawadi mimi mpaka kaseti nimepewa inaitwa Nova na hela nimepewa. Mm. Kwa hiyo nilikuwa nataka niendelee na basikeli, wanaambia usiendelee, ingia humu. Sawa. Basi tunawasiliana, mimi nikarudi kwa baba pale. Muuliza baba, akaniambia nikwambie kitu. <laughs> Wewe si unaendesha basikeli huko Rufu? Unabeba mizigo? Eh? Lete unga. Nikamwambia unga. eh? Oh, unga baba, mimi nachezea kama ninavyochezea basikeli kwa sababu kazi yangu beba mahindi, mpunga. Sema no, lete unga ukileta unga na wapa watu wanakata miti, unapata mkaa. Alivyoniambia Vinga, baba mimi tena pasika naondoka. Ondoka za nguruvu. Asubuhi napewa debe sita za mahindi nibebe nifike Mlandizi. Mimi nikapakia debe saba na moja nikaiba. Muona bwana. Nilivyoiba debe moja ikafikia debe saba. Sasa wale wanajua basikeli zote zinabeba debe sita. Kumbe mimi ndo na nguvu za asili nabeba debe saba, wao wanaona debe sita. Basi huu mpaka Mlandizi tunashusha debe moja nimeweka pembeni la kwangu. Kuja kukoboa unga na nakwambia kilo 14 wa kwangu sembe safi nikaweka pembeni nikauweka pale pale, sikuja uchukua, nikabeba yule mzigo, nikaja nikapeleka kwa matajiri safi, nikapewa mia nne yangu mm. Kesho nikapewa tena, nikabeba debe langu moja liko pembeni. Kufika kule nikakoboa la kwangu nikaweka pembeni, kilo kumi na nne tena ishirini na nane hizo. Nikaona kesho kutwa ya tatu nikaleta tena, nikachukua debe moja langu nikakoboa nikaweka pale. Sasa kilo kumi na nne mara tatu na kilo karibu arobaini na mbili nikasema sasa inakaribia kiroba hapa. Sasa mimi naenda kushusha mzigo wao matajiri, nafunga mzigo wangu nakwenda kwa baba basi bwana, nikaja nikachukua kiroba changu kile, mimi safari tena kwa baba yangu mm. Ufika kwa baba kuniona, Hebu unga nikamwambia, eh dona sembe, nikamwambia sembe muongo, kwa sababu eh, fungua kuchota baba, kuangalia sembe mm. Dakika sefule sa kule kuna Warundi waha ndo nakatamka wanakuja pale kwenda kuchota maji kwa baba, maana baba kajenga karibu ya bonde ya bwawa. Baba yetu alikuwa mvua samaki, nyumba yake anajenga karibu ya bwawani ili apate samaki asikuwaona wale wanakuja kuchota maji pale na kukoga kwenye bwawa, kawaita jamani, huyu bwana kaita unga Ay. Ne unga umenishia, tajiri yangu ajeniletea unga, mzee nipetie unga. Kaambia utaratibu wake unajua? Umkatie miti upate unga. Asema nipe debe zima. Basi bwana zile debe zilikuwa nne, zilikuwa tatu. Watu watatu walikuja pale wamemaliza wao. Baba akanambia wewe nenda kesho kutwa uje. Kazi utaikuta tayari. Ah, baba kweli sema lo nenda. Mimi nikaondoka zangu nyumbani. Tufika Ruvu nikaendelea na kazi zangu zile zile za ubebaji mizigo. Nikapata tena debe tatu kwa siku zilizofuata. Nikachukua nikaenda nyumbani. Kufika baba ananiambia bwana hizo tanuri, yani ule mkaa unaotengenezwa unafika lori zima. Kambia eh, bwana sasa nimeita tena unga, basi utapata malori mawili. Kasema mmm, haya baba. Eh, nikaja nyumbani nikarudi tena nikakaa kama siku kama wiki. Narudi kule baba ananiambia bwana, mkaa wako tayari. Mm. Sasa rafiki yako mbegu kaingiza gari nenda kaongea naye. Nikaenda nikaongea naye. Bwana akaniambiaje? Hii gari unaona. Na kuachia magunia yako angwani ah, nataka nijaze, kajaze wewe. Kesho mimi naita gari nabeba mzigo wako, mimi sikuamini hata kule nyumbani sikurudi, nikalala pale pale. Eh, tukachukua magunia baba akawapa watu pale, wakaenda wakajaza. Eh, asubuhi tunasikia gari. Baba anambia gari ya mbegu nzuri tunaijua, si gari kiunguruma tunaijua. Hiyo Nissan Kondo. Ah, baba tunaangalia kweli gari Nissan Kondo. Ah, tantatu na robo. Bwana kuja pale kujaza magunia yale 80 ya kwangu mimi siamini naangalia mkaa wangu kweli mimi kondo nilikuwa na miliki baskeli sasa nina mkaa siamini macho yangu gari ah, nzima, na ule unga nilileta tena ule utapatikana mkaa wa lori nzima mm. mm. haya nasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu nijalie matakwa yangu ninayotaka na mimi nipate utajiri haya nachukua mkaa bwana nimekaa mbele rafiki yangu kwenye gari zetu tunapandaga nyuma siku nimekuwa mbele katikati nikana gari laenda nakwambia pipi nakwambia gari laenda napiga oni napiga watu kwenye kona mimi nimekaa tu <coughs> tukaja tukafika kwenye mageti ya maliasili Kibaha. Yeah. Rafiki yangu ndo akateremka akanambia tulia hivyo hivyo, kila kitu namaliza mimi. Sawa basi, kwenda bwana, akakata vibali kwa pesa zake, akalipia tayari ah, Namshukuru bwana, kila geti tunakwenda nateremka tu, anakwenda anaonyesha vibali. Tunakwenda tumefika mjini kwa usalama. Manzese TikTok anasema anapaita kindo. Bwana Mwenyezi Mungu anapotaka kumpa mtu utajiri. Hey, yani kama usingizi unalala ukifumbua hela ile. Tunafika unaambiwa kijiwe kizima, yani sema kuzia mkao wenyewe anaita kijiwe. Hakuna hata gunia hili moja na mkaa. Unaambiwa kufika tu kina mama wanataka kupanda ndani ya ile gari. Mimi nasema kuna nini kama ugomvi? Anasema hao ndio matajiri wanataka kununua. Mimi sasa ni kwa mgomvi, nijua watu wanataka kuniibia mkaa wangu na kwambia chama macho hayo. Rafiki yangu anambia acha, hao ndio wanataka kununua matajiri. Kina mama nakwambia, Mungu na mtume nakwambia kanga zina watoko, ngine mbaki na mapenzi. Zamani taiti hamna. Wanavaa mapenzi kina mama nakwambia wanapanda juu wanawake. Eh, kila mtu ana anapromosha gunia, promosha gunia anakwambia kila mtu ana na ika kwake. Wanaume wanawake. Rafiki yangu ndio anakwenda anakwenda na, na peni, wewe gunia ngapi? Tano. Anaandika, leta hela, anachukua, anatia tiki. Hi, kuja kustuka ndani kama lisali moja na nusu mkaote umeisha miela hivi. Mm? Ah, wewe unaambiwa niko hii hela zangu hizi hizi za kwako. Ah. Yaani furaha ilizidi mpaka nilikuwa nataka kulia. Mm. Mungu na mtoto muulize mtoto, yani kitu ukifurahi sana mpaka macho. Hivi hapa ninavyoongea machozi kama nataka kunitoka. Yeah. Yaani ninakumbuka. Mungu anashika hela unapanda angalia. Ah!

bwana akahesabu akawalipa wenye gari silobaki pole pole sana rafiki yangu nachukua hela zangu zile nikaziweka kwenye mfuko jamaa yangu akaniambia sikiliza nikwambie mi nishamaliza kila kitu hizi pesa ni za kwako hizi ni za kwako, chukua, wala sio wasiwasi. Nikachukua kiasi nikampa, akashukuru, akaniambia sikiza, nikwambie sasa Kondo bwana Kutikavu, eh, sikiliza wewe, nenda kanunue magunia ya kwako, twende nikupeleke Tandale, kanunue magunia ya, ya kwako, ili ukienda unaenda kujaza ni ya kwako mwenyewe. Sawa, tukaenda Tandale tukanunua magunia, tukaenda tumeachana sasa, yeye anarudi kule kwake Manzese, mimi nachukua magunia yangu naenda nyumbani kujaza. Hi, nafika kule baba ananiambia bwana mkako tayari. Kaambia na mimi nimekuja na magunia tena ya kwangu, sio tena ya kuomba. Kweli kaambia eh. Ah bwana, kama hizo baba gunia za kwangu nimenunua. Ah, nieleze maana babangu alikuwa mfanya biashara. Zamani kwa na magenge. Genge zamani kama duka. Sisi mpaka tunamaliza shule hatuna shida. Kwa baba kuna genge, miunga, supu inauzwa, mikate. Yani baba yetu kama alikuwa tajiri pale kijijini. Anaitwa bwana marehemu Mwalimu Ramadhani Bunga. Msikia bwana? Basi pale baba akawaita watu wakaenda wakajaza magunia yale yakajaa. Jioni tunaiona gari nyingine inaingia tunawapa salamu. Mwambieni rafiki yangu Mbegu mimi nishajaza alete gari. Mbona bwana kweli bwana salamu kazipata asubuhi yake gari hiyo. Baada kuja na Nissan Kondo sasa kaja na Mitsubishi Kenta tani tatu na robo. Kufika pale nakwambia tukapakia migunia ile na wame tena sasa hizo ugeni tena ushanisha. Masala kwenye basikeli ya maisha akilile shahudi kwenye mkaa. Mm. Kwambia nina nguvu tena nikapata biera kama ile ya mwanzo. Hela zile nimechukua nimempa mama sio baba. Mama yangu ndo alikuwa ananiwekea hela. Maana mimi mama nilikuwa na upenzi naye kipindi hicho ninasoma nina kuku zangu nauza hela naweka mama. Sasa mm. nakwambia tukachukua mkaa ule tukaondoka Dar es Salaam nakwambia yale yale. Yaani kama tulikuwa na dawa. Mm. Kufika mjini nakwambia mkaa tumekuta siku ni ya sita Umeona zinaishia ishia. Sisi ndio tumeingia na mali yetu pale. Ufika pale na kuambia ah, kila anayeuangalia ule mkaa. Yaani unataka gunia tano chukua gunia kumi. Yaani chukua gunia kumi gunia kumi na tano. Yaani mpaka jioni mida saa kumi na mbili tumeingia kama mida saa nane. Nakwambia mkaa wote umeisha. Nakwambia mihera. Kaona sasa hapa mimi nilichokitaka nishakipata. Sasa sileti tena mkaa na kwenda kufungua duka, kwa sababu baba alikuwa na genge nani mambo supa. Mpaka sisi tumesoma tumekula kwa raha. hasa ngoja nifungue duka. Nikaanza kumwambia baba, nimerudi pale nyumbani nikamwambia baba, mimi nafungua duka. Utafungua wapi? Kaambia ah, ah, kuna sehemu nimepaona. Sawa. Nikaenda nikaongea na mzee mmoja akanambia hapa shilingi 40 nataka eneo. Nikampa hela shilingi 40 nikajenga nyumba. Siku zile miti mingi sana kule nyumbani. Mm. Ikajengwa nyumba ndani ya siku tatu tu nyumba tayari. Ah, wanafunga fito, ah, wanafanya hivi, wanafanya hivi, nyumba tayari ya kwangu. Mm. Nikaipiga rangi unaambiwa kwanza nimetia chokaa na Nilu, zamani kwa Nilu na stoka, kapiga ikawa nyope, nikapiga skirting yani blue, piga mstari chini, ikapendeza, nikaandika kuti kavu shop. Umeona? Nikasema subiri, nikaenda mjini Kitumbini. Mjini kwa nakujua, nikanunua mzani, nikaja nayo pale. Tayari nikajenga shelfu. Mwanga mwita fundi akatengeneza tayari. Sema sasa nafungua duka. Baba akaniambiaje? Hela zako zitatosha kufungua duka? Nikamwambia nazo nyingi tusije kuonyesha. Hajui kama hela nimempa mama. Si alikuwa anajua ila alikuwa ananiuliza tu kimtindo na hawezi mama kuweka hela bila kumwambia baba. Sasa mm. mimi nikatoka pale asubuhi na hela zangu mpaka mjini Mwembe Chai hapa alikuwa na duka la jumla. Nikaenda pale bwana, nikaandika vitu vangu vingi, nikajaza gari nzima. Gari unapewa nakwambia, hii hapa unalipia kidogo, nikalipia. Nakwambia nimekaa mbele kushoto mwenyewe. Hii gari naenda hii. Ah, unaambia mimi mwenyewe sasa akili sasa ndio inaanza kurudi kusema mm, hu sasa ni utajiri unakuja. Mimi na, na biashara kubwa kama hivi iko ndani ya gari. Ikifika nyumbani flash tazidi. Uh, mpaka nyumbani. Nafika pale namkuta baba anamenya muogo na kisu. Bwana mzee, shikamoo. Baba hajajua mimi. E bwana, nyanyuka kidogo, nakuja ambia bwana, mimi ndo nimeingia bwana kutikavu naenda kufungua duka langu, nimeshajenga nyumba kule. Nimeambia nyumba ya kwako ile ndio ya kwangu, ya kwako kule. Mbona umeona jina langu? Haya, na mimi nitakuja jioni. Kapeleka gari mpaka pale, kaambia watu wakashusha mizigo ile wakaingiza ndani. Gari hiyo ikaondoka zake. Mimi nikapanga vitu vangu, ndio nikaanza sasa kuwa na duka la kwanza hilo. Kaanza kuwa na duka, na kumwambia cheki watu, maduka sio mengi kijijini. Yaani unaambiwa afu yapo mawili si ya wazee, mambo yao ya kizamani. Wewe kwa mfano unakuja unataka unga kilo tatu, anakwambia a, ah, ah, siwezi kukuzia kilo tatu, wewe itabidi nguzie kilo moja na nusu, kwa sababu ununue kilo tatu, unga ukiisha wenzio watanunua nini? Yani ni mambo ya kizamani. Sasa mimi pale uwezo upo mkubwa nilokuja nao. Wewe hata ukitaka kilo 20 chukua uwezo wako mwenyewe. Basi duka langu likapata wateja, mambo yangu ya kisasa, wakapata nikapata wateja. Sasa nikawa nafanya biashara mbili. Ya duka na ya mkaa. Wewe mzee una nini? Mimi nina mkaa bwana, lakini hela sina, nataka vifaa, mahitaji hapa chua Nachukua mahitaji pale shilingi elfu moja naandika. mbona mkaa wangu mimi Jumatatu uje kuchukua, sawa. Basi nachukua mkaa nikipeleka nakata ile hela naingiza dukani. Ah, eh bwana, eh. ndani ya miaka kama miwili mimi nina maduka matatu tena ya maana. Mtu anataka vitu dukani nampa alafu naandika jina lake. Kesho naenda kuchukua mkaa, nitapofikisha Dar es Salaam nikirudi tu hela yake na ile faida, naingia dukani tena Mwembe Chai, nafunga mzigo wa milioni mbili, milioni na laki tano, naingiza kwenye gari na kuja nashusha gari ile transporta bure. Kwa hiyo biashara zangu zilikuwa zinaingiza sana. Nilipokuwa sasa najiendeleza kwa staili ile, sasa nikaa naenda sasa kule Ruvu, nilikuwa naenda Sharaskeli, nikarudi kule kufika kule naambiwa, bwana, hapa kuna inshu. Inshu gani? Watu wote unavyoona hali mbaya kimaisha. Yaani wewe tunakushangaa mwenzetu umenenepa kama hivyo ulikuwa unaendesha basikeli ulikuwa mwembamba. Kwani una mipango gani? Nikamwambia sasa hivi nimeshakuwa tajiri. Ah, wewe unasemaje mbaya? Hey, mimi tajiri. Kwa nini? Nikamwambia wewe oh, siwezi kukupa siri ya maisha yangu lakini nimeshakuwa tajiri. Wewe niambie kitu chochote na naweza kukifanya kinachohusiana na pesa. Akanambia aje? Vijana wa kule hapa kuna biashara, mpunga kama unavyojua. Huu mpunga hapa unavyoona majani haya. Huu mwezi wa nne unakopesha hela shilingi elfu nne kila gunia moja, kwa mfano gunia kumi shilingi elfu arobaini unampa mtu. Mwezi wa saba mvuna mpunga unavunwa, mwezi wa nane unakuja unachukua gunia zako za mpunga. Kamba hiyo biashara ndio nilikuwa naitaka kipindi kile, nipo hapa, matajiri wapo wanaifanya, si kazi yetu kubeba. Umeona, tulikuwa tunaona kweli mpunga una hela da sasa na mimi niendane na matajiri au sijui watanifikiriaje matajiri zangu walikuwa wananituma. Ah, wewe bwana vipi? Acha na matajiri. sio matajiri wananunua mpaka wanashindwa. Kabasi mna neno, mimi hapa ninazo kama laki nne nimekuja nazo. Lakini sikutaka kuwaonyesha wenzangu ila nimewaambia. <clears throat> sawa basi wakanipeleka kwenye mashamba nikaanza kuandikisha wewe gunia ngapi tano elfu ishirini shika nikaandikisha andikisha mpaka laki nne zote zikaisha nikaahidi nitakuja wiki ijayo nikarudi dukani basi wale vijana nao wakaanza kuhamasisha watu bwana kondo yule kutikavu alikuwa anaendesha baskeli nakwambia sasa hivi amekuwa tajiri ananua mpunga watu wakawa wananisubiri Zamani simu hamna, ila wakawa wananisubiri sasa. Wakimwona mtu kaja nyumbani, wanapeleka salamu kwa babangu, bwana eh, mwambie huyo bwana aje. Kaona sawa, na mimi nimeona wakati naishi kule Kipindi naendesha baskeli tunabeba mipunga, matajiri wanapata hela sana kwa ajili ya mpunga. Basi wiki ijayo ilivyofuata, mimi nimepata hela zangu za mkaa tena, nimepeka mkaa mjini uwanja wa ndege kule. Kuna mzee alinipa karantini moja chini ile uwanja wa ndege mle zinakopita ndege, alikuwa anafanya kazi kule, ndege haishuki au hairuki bila yeye, ndo kwenye mwenye mambo hayo huko kwenye gorofa. Akanipa sehemu pale karantini, nikawasiliana na watu wa pale, kila Jumamosi napeleka tripu mbili za mkaa. Umeona, ndo nalipwa hela yangu. Jumamosi hii nashusha, Jumamosi ijayo nikija napewa hela nashusha tena. Basi nikawa na miela mingi, nikarudi nyumbani nikaenda tena kule kwenye kwenye mambo ya mpunga, nikatoa hela nyingi sana, nikawa nimefunga biashara ile, nikawa nasubiri mpunga sasa uive. Mpunga umeiva, nika mwezi wa nane umefika tu, nikaitwa nikachukua gunia nyingi sana, Yaani gunia nyingi sana mm. nikazihifadhi. Sasa ule mpunga nimeukusanya mwezi wa nane mpaka wa tisa mpaka wa kumi. Mwezi wa kumi na moja na mwezi wa kumi na mbili ukawa mwezi wa Ramadhani, ndio kipindi cha mauzo ya mpunga. Umeona bwana, mimi siku hiyo nimeitwa kule bwana, kuna matajiri wengi wameshanunua mpunga, kila sehemu umeisha, mpunga umebaki wa kwako. Nikamwambia bei yangu ataiweza? Akasema wewe njoo, nikaenda bwana, nimekuta gari karibu tisa zinasubiri mpunga kwangu mimi. Nilipofika nikamwambia kila gunia moja nauza elfu ishirini na nne mi lino elfu nne nauza ishirini na nne naambiwa bwana, wewe, sisi tunachotaka mpunga. Hayo maswala ya bei nini bwana? Basi bwana, gari napandisha gunia thelathini, hii gunia arobaini. Mimi ninazo gunia karibu mia tano na yani nilijaza kuna nyumba moja ya mabati ambayo za Wahindi zamani kwa mamangu mkubwa. Kwa hiyo viumba kama horu. Kwa hiyo mimi kwa kila nikipata gunia mimina. Gunia zangu ishirini zinamiminwa. Kwa hiyo hapa watu wanajaza tu siku ya, eh, ya biashara. Nakwambia ni kuwa na pesa sio mchezo. Nilijikuta sasa nina milioni karibu kumi na tano siku hiyo jioni sasa ndo narudi eh, za mwaka huo sasa nishauza, ndo narudi sasa. Hiyo tena kama kwenye mwaka tisini kwenda tisini na mbili zikuwa hela nyingi sana, kwa sababu pesa ambazo walizichukua, ndo narudi, nafika nyumbani nikalala. Nilipofika nimerudi jioni jioni, nikapumzika. Nilipopumzika, nilipofika saa tatu nabidi niende kwenye duka langu lingine, kwa maduka mawili sasa. Mm. Narudi kipindi cha saa tano narudi ndani, nafika pale, mke wangu anawekea chai. Sasa hivi amefariki mama Alidi, nakunywa namaliza, nikalala chali <clears throat> kawaida yangu mimi nalala chali, huwa nafikiria mambo mengi. Basi nilivyolala chali mm. mke wangu nimwambiaga chochote utakachokisikia usiniite, nitingishe mpaka niamke. mm. Akanitingisha, nashtuka ah. Watu nje hata siwajui, makelele, mayowe, mapanga yanapiga, nasikia eh, kwenye bati ah. Nini? Kwa mimi nilikuwa mtemi na umri wa miaka thelathini napiga ngumi kama vile nimezaliwa nazo. Nikanyanyuka. Kunyanyuka, kumbe vile wale mabwana walifika muda mrefu, mlango kama ule wa kwangu walishautoa zamani. Mm. Ina maana wamevunja milango yote wa mbele na wa chumbani washakuwa chumbani kwangu. Ah, kuangalia watu siwajui. Ah, kina nani? Naangalia watu kama wanne. Lakini wale watu hawajui ngumi. Niliwatisha ile. Mmoja akajichanganya kaja nilimpiga ngumi wale wengine wote walitoka nje, huyu alifanya wale wengine mbio, nikachukua nika panga hapa chini, nataka kuchukua panga naona wa, wengine wanakuja, nikaona hapa nitachelewa, ngoja niende pale. Nikaenda pale mlangoni, kumbe wakati naenda mlangoni wale mabwana walishajiandaa kwamba ile issue ya muda mrefu wamekuja na bondia mmoja jina lake mpaka hii leo sitolisahau maishani kwangu, anaitwa mm. alikuwa anatokea sehemu za Mabibo mm alikuwa amejificha kwenye kona, ameshaambia huyu jamaa mtemi, kwa hiyo ndo amekuja na mtu yule. Sasa mimi nilivyoenda pale, wale wote walinikimbia, lakini macho yangu katika kuangalia, naona kama kuna mtu kajificha. Ah, mtu ambaye anapiti Alafu huko nje huko wanatoa mawe kule nje wanapiga ukumbini. Ina maana nisitoke chumbani kufika eneo lile pale. Nikawa nimetulia namna hii. Ah, kuangalia mtu nikasema huyu ni adui. Sasa Mungu anijalia. Kipindi kile nina kipaji, nina mzuka, yaani nina morali wa kulisi. Umeona bwana? Kaangalia nikasema ah, mbona kama namchelewesha, mlango umevunjwa huko kama vile umefunguliwa. Basi mimi nikaona ah, hata kilichonikuta sikukijua, yani ah, nikapiga ngumi kwenye mlango. Hmm, yule bwana akukaa pale, akatoka nje na mimi nikatoka nje, nikaanza kuwakimbiza. Ah, wananchi nao wakaja, kimbiza wezi hao, wezi hao, wezi hao, wezi hao, Nakwambia kimbiza, tukamkamata mmoja, unaona, kumkamata mmoja Watu wasema tumuue, nikasema tulieni kwanza. Mimi nataka msimuue. Wewe nani? Ukiniangalia mwili wangu uweze ukaniangalia mara mbili. Nimeloa damu. Ile kichwa changu kiniona, unaona nilivyo. Unaniona nilivyo hata nikivua shati. Damu chapa. Ndio tunamuuliza, wewe umetokea wapi? Anasema mimi nimetoka Dar es Salaam. Dar es Salaam eh? Dar es Salaam sehemu gani? Buguruni. Huku umefika vipi? Sababu asikiliza blaza. Mimi usiniue nitakupa siri. Yaani mdogo wako wewe baba moja mama moja anaitwa kutoka Buguruni sokoni. Unamjua? Ngamba mdogo wangu pamoja moja ndio alonileta mimi huku. Ndio aloniunganisha nao wengine. Mimi naona kipande hicho blaza kinakutosha. Ngamba mimi nakushukuru sana na sitokuua. Hii misemo inayosema kikulacho kiko nguoni mwako. Nimekubali. Usione jambo likatokea ukasema hili limetoka mbali. Umeona? Ina maana mimi kuwasilika kwangu kumetokea na familia yangu, ndugu yangu baba moja mama moja. Umepaona hapo? Yeah. Ina maana mimi kumiliki mali ndugu yangu alikuwa hapendi. Ndio akanichongea mchongo, mimi nikachukuliwa pesa zile, milioni kumi na mbili zimechukuliwa ndani usiku huo usiku huo huo katika lile kundi, kumbe tunapigana pigana. Mke wangu ndo alikuwa kalala na mimba mm. Mnaelewa mm. ana mimba amelala, kumbe mimi napigana kule, wawili wameingia huku ndani wakampasua mimba hivi tu hawakufikia kwenye kiumbe, lakini mstari wa panga umepita, damu chapa. Yule mwanamke ndo akaonyesha pesa hiyo hapo chini, akachukua ule mzigo. Mwenelewa, wanatoka pale wana, sisi hatujui, tunajua pesa zipo pale chini. Sasa mimi niko hospitalini napata matibabu Tumbi, hospitali kubwa tu, nimefika Soga kwenye kata kata, nikapelekwa Tumbi asubuhi kumekucha, maana yeye mambo alifanyika usiku kama kwenye saa nane asubuhi kumekucha, baba amefika anasema usilie pesa ni kitu Pole brother, pole pole. Baba ananiambia usilie, na kitu cha kutafuta. Nikamwambia kwani wamechukua zile pesa za juu? Akaniambia na zile za chini. Pole pole, mjikazi. Alivyoniambia wamechukua na zile za chini, yaani nilichanganyikiwa sasa ile milioni kumi na mbili niliifunga kama hivi, nikaichimbia chini nikaiweka. Ananiambia zote wamechukua. Nilichanganyikiwa sana tena sana. Baba ananiambia nyamaza, nyamaza, nyamaza. Mimi nikatulia, lakini ah, sitosahau mpaka nakufa. Umesikia bwana? Pale mimi nikapata matibabu, mke wangu kipindi kile kwa hai akaja, naangalia mimba jinsi alivyoichana. Sasa mimi nimeonyesha pesa kwa sababu walinipasua, naangalia sawa, ina sababu kuonyesha, kwa sababu alifikia, sio vitisho, alifanyiwa kweli. Kwa hiyo pale katoa hela, sikuweza kumlaumu kusema kwa nini ulikuwa mwoga, alishapasuliwa kweli, ila kitu kiumba akikukuta. Basi tukakaa hali ilivyokuwa vile, baba akanishauri kaniambia, hama uhamie Dar es Salaam, huko atakuja kukuua kwa sababu amekukosa, atakuja kukuua. Basi mwaka miezi ilivyoenda, mke wangu akajifungua mtoto, tukampa jina Nasibu, yani amepatikana kwa bahati nasibu yule mtoto sasa, kwa sababu alishapasuliwa, pengine angepatikana kiumbe kingekufa. Kwa hiyo mtoto wetu anaitwa Nasibu, muona bwana katika mimba ile. Sawa, baba kanishauri nihame, nikahama Dar es kule Kibaha, Soga huko kunaitwa Kipangege, mtaani kwetu kunaitwa Makotopola, nikahamia Dar es Salaam. Nilipofika huku nikaachana na mambo ya maduka, nikaanza kufungua biashara ya mkaa ile ile ambayo nilikuwa nafanya. Nilipofika huku watu wakashangaa, malori kwa malori yanaingia kwa sababu njia zote za mkasi ninazo, kwa naleta malori ya maana. Leo hili nikishinda siku tatu watu wa Sinza wote mkaa wanachukua kwangu hapo. Yaani mkaa kwetu si ndo asili, tunachukua mkaa wa maana alafu unatengenezwa unajaa. Yaani hata wewe mpenzi wa mkaa ukiuona, sema huu mkaa utanisaidia katika shughuli zangu. Ukiwa na hoteli unaniambia mimi kali yako na hoteli mtaa gani? Mitaa yote najua. Bwana mtaa Bonde, nataka gunia ngapi? 30 nakupelekea. Bwana ni wapi? Mtaa Nalung'ombe nakupelekea. Kwa hiyo nikawa sasa nimerudi utasema itakule cha mtoto sasa. Eh, elfu mbili na moja nimelala ndani, nasikia bum, watu wamevunja mlango wa nje. <laughs> Kitu gani? Eh! Wakavunja mlango wa chumbani kwangu, naangalia watu karibu kumi, niko kwenye neti. Ah, mimi mtemi, lakini sasa niko kwenye neti, watu wamefika wote na mapanga, ukinyanyuka tunakuua. Hivi ninavyozungumza mpaka nakufa, silali kwenye neti hapa, hata kama nitakupeleka chumbani kwangu pale kina mama pale jirani zangu nilipohamia jana wanaambia mbona ufungi mlango mbu ataingia? Nyumba haina simbodi hata nikifunga juice wanaingia mbu. Nishazoea miaka yote natia kufuli mpaka ninakufa silali kwenye neti. Ni watu kumi wale wangekimbia wenyewe. Lakini sasa niko ndani ya neti. Watu wameingia na mpango kinyanyuka tunakuua. Basi nilisikitika namna hii kaona da. Haina jinsi. bwana ameshikwa milioni nane. Tena. Atena ah, mwaka elfu mbili na moja hapo chama hapo. Ukimuuliza mtoto atakwambia bwana kutikafu kavamiwa hapa. Mm. Nikachukuliwa pesa. Ah, haya, nikatulia nikampiga nikamtolea taarifa mzee akaniambia da, sasa bwana utafanyaje? Nikamwambia bwana mimi cha kufanya sina. Nishazidiwa. Hukupigana nikamwambia nilikuwa kwenye neti. haya. Mimi sasa pale nikakaa nikaona hapa tena panifai Tandale. Ushanisoma kwamba hela ninayo. Nikafunga mkaa, nikahama. Nikamwambia Buguruni, lelini. Siku hiyo mimi bwana, kama kawaida yangu, kachukua basikeli hapa, nimekodi naenda natembea. Sasa mimi najulikana sana. Fika Buguruni nikakutana na vijana wana habari. ah, mzee Kuti vipi? Safi za siku nyingi, safi. Sasa tuko huku mnafanya nini? Ah, sasa tuko kwenye kuni. Mzee Kuti, ungekuja huku ungefungua lungo la kuni, ungepiga sana hela. Kuna hela? Ah, jamaa hapa lori moja anauza siku nzima, siku moja tu lori nzima kamaliza. Ah, bwana, kweli twende. Wewe jifanye pale watu wasikujui kama ni tajiri. Wewe simama uone. Sawa, mimi ningependa simama na angalia ile biashara inavyofanyika kina mama wa Kihehe umeona, wanakuja bana wananunua kuni zile kwenda kupikia pombe. Kuna watu wanatoka Mwenge wanakuja kununua. Ungekuwa unajua kuni za mpingo, vigogo vya mpingo wanatengeneza vinyago, vinapanda mpaka ndege, vinapelekwa Ulaya. Ah. Mimi naangalia zile kuni zote, ndo kule nilikokuwa nakatisha nanunua mkaa ndo nyingi nikamchukua yule dogo kama twende kaongelee huko. Fika Mbenga, mimi naweza kupata eneo. Ah, eneo lipo, twende kule mbele, kwenda mbele mwanangu, tukamkuta mama mmoja aitwa Mama Kibonge, mjumbe wa nyumba kumi. Nikamsalimia nikajitaja jina langu. Mimi naitwa Kutikavu, si ajabu. Kutikavu kuanguka si ajabu. Fanya biashara. Nataka eneo unipe hapa nimwage kuni. Akanambia "Ah, mimi ndio nataka mtu kama wewe." Eh, ambe mimi ndio nataka. Baba mama kwanza tazama soda ya baridi tupate hapa tunywe. Basi tukachukua soda zetu mbili pale tukakaa mezani tukawa tunakunywa tunaongea habari zetu. Mama akakubali. akanieleza yote nikapata mtu hali chini ukitaka kuzungumza naye mpe pesa. Unielewa? Kaona huyu mama songe maneno matupu nimpatie pesa. Toa mzigo mama. Advance ili ujue mimi nipo hapa na napahitaji. Mama akakubali. Lini naleta mzigo? Ngamba akishukutwa mambo yote ninaye. Kuni sio mkaa, mkaa utakata leo utawiva, si nini utachukua muda. Lakini kuni leo hii unakatisha na kesho gari inaja. Umeona? Sawa basi, mimi nikatoka zangu pale, nikamwambia madogo, sikilizeni, mimi naondoka, lakini pale kwenu msitangaze. Poa. Mimi nikaenda bwana nyumbani kule, nikachukua basikeli yangu nikaenda kule kwenye kuni, nikakatisha kuni za maana, vigogo vya mpingo vya maana, nikaja nikachukua fuso nikaingiza kwenye kajaza kuni za maana yani zenye sura mtu anayependa kuni akiiona kuni na majina mkwala mpingo mhamvi mbona nikachukua kuni zenye majina yani ukiweka jikoni utasema mafuta hata eh, inavyowaka nikashusha nakwambia nikachukua gari gari lile lodi nakwambia fuso tani nne nitenda kule mwanangu tukaijaza tukaishona vizuri ngoma hiyo tukapitia kisarawe bwana huko kuna mali asili ambaye mali asili yote nawajua taratibu zote nazifahamu fika pale ah, mali asili kipindi hicho ukitoa hela tu amna kukata kibali wala nini, kunichakavu kuni wanaziita hiyo. Katoa hela kidogo tu au mpaka Dar es Salaam Buguruni. Kufika mama kuiona hiyo gari tu. Ah, we baba mzigo wako wote, ngambia wote mama huo. Basi ukafika pale akaita vijana kwambia teremsheni. Kawape taarifa ile mama kiheni eh, naona ananua. Kwenda kueleza jamani pana biashara imefunguliwa kwa mama kibonge. Kina mama nakumbia anakuja anakimbia waamini macho yao. Kufika pale kwanza kuniona mimi mwenyewe. Sasa mimi unajua nilikuwa mshirikina. Unajua mambo shirikina? Mm. Marehemu baba aliniambia uzunguke, utembee, umenielewa? Upendwe na watu, wanawake na wanaume, ujulikane na watu. Yaani mtu akisikia fulani anakuja, moyo wake unakuwa kama ana kiogopo cha kukuogopa. Hebu angalia simba anavyoogopa, ni mtu ambaye sionekana, lakini ukisikia sehemu kuna simba, wewe ukisikia hilo jina unakuwa na wasiwasi. Basi baba alivyonielekeza nilitembea, nilitembea sana, kwa hiyo nikawa na upendo. Hapa sehemu hizi unavyoona, mimi nishaenda kwa mtaalamu akanichanja chale mia. Unaona anavyofanya mia yani mimi mwenzio gari zile da Express nilikuwa napanda bure Tanga kuja Dar es Salaam. ana nataka ndo ananiuliza. Umenielewa? Ushirikina. Kwa hiyo nilivyofika pale Buguruni kina mama kila wakiniangalia anakuja ananikumbatia. Wewe ndio mwenye kuni? Ndio, ndio mimi. Ha! hizi kuni mbona nzuri? Ngamba ngoja zishuke. Uzuri unaangalia juu, ngoja zishuke sasa. Kuja kuteremka zile kumi. Nakwambia kina mama atakugombea kuni. Kama mama gari kubwa hiyo. Sio na wasiwasi. Basi nakwambia huyu anatenga pembeni, huyu anatenga pembeni. Kama ite fulani mwenye toroli, eh, mimi napelekaga nitakuletea hela. Ngambia kuna shida. Hanijui simjui, lakini anabeba anapeleka kwake ataleta. Ngamba kuna tabu mama. Unaitwa mama nani? Mama Hasani. Naandika kwenye daftari mama Hasani. Vipande 40, kila kimoja elfu, elfu arobaini. Haya ataleta mama Hasani. Wakashangaa kwanza, mtu wa namna gani? Hatujajuana, tumeonana leo, nachukua mali tu, nitakuletea hela. Jamani, wana nakwambia, watu wanamiminika, watu wanamiminika. Eh, mama anasema ngoja nikaende kwa yule mpasi wa kuni pale, anipe namba za wale wachonga vinyago waje kununua hii mipingo. Nikamwambia wa nenda. Mama genda akamwambia yule jamaa naye kumbe ana uchu. Kufika yani kama ana njaa, kufika pale kumweleza sema mna shida, akawapigia. Na ikasefuli wameingia na pick up. Eh, bwana vipi, nasema mambo mali adimu hiyo hapo cheusi mangala anaitwa zekuni, yani mpingo ni nyeusi vigogo vyeusi kuviona tu watu sema hivi ndio tulivyokuwa tunataka bwana, hicho bei gani? hicho elfu sita hicho elfu saba hicho elfu kumi na mbili hicho elfu kumi na nane Mtu anachukua 30 anaika pembeni, huyu anachukua 15. Eh bwana, wewe mpaka saa nane mzigo ume, yani umefikia bado kidogo tu, Acha miela kasema yeye eh, utajiri unarudi. Mwenyezi Mungu bwana akikuandikia kukupa lazima akupe. Nikaanza kupeleka malori shamba. Sasa leo naenda na mawili nikija na shusha Niliyokwambia kwamba wamekuja wame pale wakaanza kunipenda mm. Yani wamenipenda kwanza kwa utendaji wangu wa kazi mm. Alafu wao wenyewe wanashangazwa biashara. Siku ya kwanza mjajuana, huwezi kuchukua mali kauli mm. Lakini mimi niwaambia chukueni, tumtaleta hela mm. Kwa sababu mwenyewe najiamini mm. Siwezi kuzulumiwa na mambo yangu, umeona bwana, yule atavutwa kama sumaku, atakuja mwenyewe. Ni vitu ambavyo nilikuwa navitegemea, si nyanyasi, si teswi, umeona. Yani mimi kila nitapokwenda mambo yangu yananyoka. Ndio kitu ambaye nilikuwa nategemea, lakini ilikuwa kitu confidential. Huwezi kumwambia mtu mimi nina dawa. Hata hapo dukani kwangu kipindi hicho nisahau kuambia, mimi ukija na shilingi elfu kumi si ndio noti kubwa ya Kitanzania? Basi huo ndio kinayo utanunua we, utanunua we, mpaka inabaki buku, mpaka inabaki jelo, mpaka inabaki mia tatu. Haya ba, poa. Mwana ndo nilikuwa natumia hivyo. Mwenyezi Mungu alikuwa ananijalia yani kama dua fulani, umeelewa bwana? Basi pale bwana, mimi nikaanza kupeleka maroli sasa mawili Mm. Umeelewa bwana? Nikawa naleta pale. Lori mbili zinaingia na kwambia sasa wale wenzangu nikawa na, na waziri kwa tekniki. Mtu analeta lori moja, mimi naleta mbili. Yaani imeisha lori moja napeleka tena. Kwa kweli Buguruni nilikamata nilikamata kweli. Umeona sasa? Sasa angalia maisha yanavyokwenda. Angalia naanza kurudi chini sasa, maisha yangu ndo yanaondoka sasa. Hapo si nimesimama vizuri. Mm. Basi mimi nikaenda zangu shamba, naenda kuchukua kuni, nikarudi nashusha kuni Nimelala pale pale Buguruni, nasikia simu yangu inaita, naangalia simu, Mwarabu dereva wa kipindi hicho ananibebea mkaa, bwana, na maongezi na wewe, njoo nyumbani. Sawa, upo da, nipo da, njoo Mchikichini. Nikaenda Mchikichini Ilala, kwenda ananiambia maneno yananishangaza, ananiambia bwana, we kijijini kule watu wamevamiwa kwenye maduka yao, wamepigwa mapanga, watu wanasema unaoleta majambazi wewe. mm. Ah, sasa sisi tunajiuliza kuti ana muda gani wa mambo hayo eh? mpaka ifikie hivi, sema bwana, watu ndo wanavumisha hivyo. Nikasema hata mimi nitakwenda kwa mwenyekiti mm. kama wananivumisha mimi, mimi nitakwenda kwa mwenyekiti. Mimi bwana, nikakaa asubuhi yake kwa mwenyekiti. Jamani, hizi habari zipo kweli? Sasa bwana, hizi habari mchi nzima zimetapakaa mm. eh? zimetapakaa kweli. Watu wote wanasema wewe ndo unaleta watu huku. Kama mimi nawaleta watu nawajua, hebu nichunguzeni, msije mkasikia maneno tu ya watu Sawa, mimi nikaondoka zangu. Mwenyekiti akaniambia nenda, mimi nitakulinda, nitafanyia mambo hayo. Nitafanyia kazi. Mimi nikarudi Dar es Salaam. Sasa siku hiyo naenda zangu shamba kuandaa kuni tena. Nilipofika kuna kijiji kinaitwa Mzenga. Nakuta lori la mkala. Yule jirani yangu pale Buguruni amepaki. Na mimi nikaingia pale pale. Jamani vipi safi? Kwema kwema vipi? Kama mimi nimekuja na gari naenda kuchukua kuni. Lakini gari langu madereva sinajua bwana ameenda kulala kwenye starehe. Kwa hiyo mimi nimeona nijikulala hapa sawa tukalala. Kuna baba mmoja maisha haya wewe acha mpaka sasa hivi huyo baba unaweza kusema mimi nimemloga mimi sikumloga yule baba akaenda kuamsha watu baada ya kunisikia mimi nyumba iko jirani jamani kutikavu yupo pale yupo yupo huyu ndo anaitaga wezi huyu kaka jana watu karibu kumi kenda kawaamsha watu si hatujui mimi kama machale unajua mu kichwani kuna mambo mi nilikuwa na mwenzangu mmoja bwana twende tukajisaidie kukojoa kwenye mikoloshi tukanyanyuka tukaenda kwenye mikoloshi tuko kwenye mkawishi tunajisaidia huku tunasikia watu iwe kuti kwapi na mapanga kuti kwapi kuti kwapi wale wengine wanasema nyinyi mlimwona wapi sisi tumemsikia hapa sema na sisi tulimsikia hivyo vaketi tujamuona wakanitafuta mimi nimesimama kwenye mkoloshi akaona bwana hawa wananitafuta mimi tuondoke sisi tukaondoka kwenye leli tukaenda kwenye ile gari tukatoa habari sasa kule na kuna mtendaji wa kata tukaenda tukamwamsha tukamwelezea mwanzo mpaka mwisho mtendaji akasema bwana mimi nimekuelewa na gari niliyokuwa nayo ndio hii mimi nitaka kwenda kulala da umetaka kukutendea kitendo sio cha haki. Sawa, asubuhi na gari tukapanda na mtendaji mpaka pale, watu ni mwapota kibao asubuhi, unajua kufika pale tukasimama Ekuti eh, yule tunashuka, jamani, vipi safi? Mtendaji akaanza kuelezea, jana huyu bwana usiku alikuja kulala kwenye gari hii, lakini watu mlimuhisi vibaya kweli, si kweli? Kweli. Wengine wanasema sisi tumekuja kwa mchana fulani, eti kuti kaja na mwenzie, wenzie kama kumi. Haya, mwenzie ndio huyo alokuja naye na gari alokodi ndio hii. Ina maana kweli nimeamini kwamba huyu bwana mnamtengenezea vitu kwa kumpa matatizo katika maisha yake. Leo mnamwambia kaja na watu kumi, huyu bwana kaja na mwenzie ndio huyu na gari yao ndio hii imekuja kulala kwetu kule kwa niaba starehe. Mmemfanyisha huyu bwana aje usiku usiku kule kwa kujitayarisha maisha yake. Ina maana mngempiga mapanga bure. Huyu sio mwizi, huyu mfanya biashara. Isipokuwa nyinyi kama mna mambo yenu ya hivi, naomba huyu bwana kuanzia leo muone kama yeye ni mfanya biashara. Sihitaji tena kumwekea wasiwasi. Leo mimi mtendaji wa kada nime, ni mlinzi wa amani, nimehakikisha bwana Kutikavu sio mwizi, ila kuna baadhi ya vitendo, labda watu wamegombea mwanamke na huyu bwana, wanapenda kuleta maneno huko kwenye vijiji. Hasa leo mngemuua bwana Kutikavu kusema mwizi, kaja na watu kumi. Wako wapi hao watu kumi? Hasa kaja kufanya ujambazi na kategari hapa kaikodi anashuka dereva anaitwa Kasim Singa, ni mwenyeji wa kule kule. Bwana mimi Kutikavu kanikodi na ndo kijiji kimoja kinaitwa Temo, naenda kuchukua kuni zake tupeke Buguruni watu pale kimya, kumbe fulani ndio mbaya wakuti anaitwa Ruaru, kijiji kimoja Mzenga panaitwa Mtukula. Mpaka leo huyu bwana simsahau. Tena nikipitaga pale nakuta nyumba yake imekuwa kwenye hali ngumu, anasikitika tu kusema ah, namwachia Mwenyezi Mungu. Basi mimi nilipotoka kule, bale baba yangu nikaenda nikamweleza yote, akaniambia bwana, mimi nakuomba, hebu jaribu kwanza kuacha biashara achana na mzunguko wote kuzurura mara huku mara huku mara huku mara huku, na kuomba. hebu kaa tu kama binadamu wa kawaida tu ufanye shughuli zako za kawaida. Nikasema baba, mimi sasa hapa Dar es Salaam kukaa tena basi. Kwa nini? Kaambia hapana, ngoja nitoke nje hapa. Kaambia sawa. Mimi nikatoka zangu hapa nikienda Iringa. Nilipofika Iringa nipanda gari IT shilingi elfu ishirini na tano mpaka Iringa. Nilipofika Iringa ninapokwenda sipajui, yaani kama nimepagawa, na maana mtu ametaka kuniua wewe unafikiri aje? Mawili yashanikuta. Wamenipiga mapanga na huko amenipiga mapanga. Nimeenda Buguruni na nachukua gari kwenda kule, nataka kuuawa tena. Isipokuwa Mungu kajalia, ndio nimekimbia kwa staili hiyo. Kwa hiyo hapo kidogo akili kaanza kuchanganyikiwa, nikamwaga baba, ningeenda zangu Iringa. kwenda sipajui.